business. O, ano, yung bago matapos ng taon na to, maka 400k tayo. Opo. Sino ba yung maingay? Shout out po kay Taong Gala. Ay, ay Taong Gala, idol. Uh, shout out po sa iyo. Mabuhay po kayo. Ayun, uh, thank you very much. Alright, uh, ah, maganda magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, kumusta, kumusta po kayo? Lalong-lalo na po ang ating mga kaibigang OFW. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng mundo. Buhay mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating pong vlog ay isang reaction video. Ito po ay patungkol sa pagbisita ni Ka Business doon sa bahay ni Mylene. Sobrang nakakakilig ang mga tagpong ito sapagkat mga kaibigan, may mga revelasyong binitawan itong si Mylene na talaga namang maaaring ikagulat natin. Pero bago po ang lahat mga kaibigan at bago tayo magpatuloy mga ka-business kong mga kapatid, sana po ay hinihiling ko sa inyo, sana po ay tulungan natin uh, i-subscribe, i-follow ang ka-business uh, official. Ngayon po ay nasa 3,000, 383,000 na po. Ayan, ang kanyang subscriber. Oh. Uh-huh ang hiling ko at uh, sinasabi ni ka-business, eh, kahit daw 400,000 sa taong ito, masaya na siya. Pero tayo nga ho, ang ating goal ay makuha na niya ang kanyang uh, uh, golden button. At syempre si Papa din sa mga kaibigan, isama na rin po natin kunting kimbot na lang. 97.9 na po ang kanyang subscriber, kunting kimbot na lang para makuha din naman ang kanyang silver button. Alright? So, boy na mga kaibigan, ayan, ito na po. Uh, panoorin natin ang clippings na ito at uh, dito tayo magbibigay ng reaction. Gusto pala si Ayos ah, talaga mga ka-business oh. Hindi namin tinatanong. Ayun. Dito mga kaibigan, uh, sabi nga ni ka-business, hindi tinatanong. Ano, hindi niya tinatanong. Oh, pero, tinanong ni Maylin, kumusta na si Bong? Uy, grabe, no? Pero nagkusa talaga siya. Narinig niyo po ba yun? Ano sabi niya si Maylin? Talaga pala niya po. Sana matapos na rin sa ano, sa reaction niya sa Ayun. So, inano ni Maylen sana, pagkatapos doon ay okay na siya. Pero nangusig siya. At uh, kumbaga kinulit-kulit ni Kabusiness. Ano po? Uh, grabe ho itong ano. Ito pakinggan natin ang uh, isang katanungan ni Kabusiness. Nasa puso mo patungkol kay Kuya Bong. Oy, ta grabe. <laughs> Ayun. Oo, si Kabisnes talaga. Ano ang nasa puso mo patungkol kay Kuya Bong? Tanda, pakinggan nga natin kung ano ang sagot ni Maylin. Ah, uh, kayo ba ay uh, si Bong ba ay nag, nanliligaw sa iyo? Hindi nga eh. Oy, talaga na. <laughs> so nag-aantay lang pala ng panliligaw ibig sabihin ko manliligaw, baka ano, baka, baka may pag Sabi niya, hindi niya. Oo, uh, ah, ayan, tuloy natin. hindi! Ano kasi? Ano ano ano Para, parang kinilig si Mrs. Ka-Business doon. Tama, <laughs> di ba nang nag-kiss na kayo? Oo. Oh! Nag-kiss na sila. Wala, <laughs> Diyos mio, Marimar. Nag-kiss na daw mga kaibigan. Ay, grabe. Ang, ang, itong sibong ano, ay napaka napakabilis. <laughs> grabe, grabe si Bong. Napakabilis ni Bong mga kaibigan. Naka-first miss agad. Ewan ko. Ay, wala. ano, tawag nito. Mhm. Tay, huwag mong deny. Aminin, aminin, Ate Maylene Ako naman. <laughs> nanginginig yung kamay. Oo, oh, ay, nanginginig ang kamay. Hala. Nanginginig daw ang kamay. Hala, grabe ka ate Maydin. Bakit? Ah, Ano nanginginig ang kamay? Si Kuya Ah! nanginginig yung kamay niya. Ay, grabe naman si Kuya Bong. Oo. Siguro, ah, alam yung mga kaibigan, siguro, siguro di ba? Dahil first time ni Kuya Bong na ganyan, may ma- maka-holding hands. Ay, naku, Diyos ko. Oo, siyempre manginginig ang kamay noon yung nasa kotse, kaya hawak-hawak niya yung kamay ko, ayaw pagkawala yung kamay ko. Oo. Oh. Ah, Ay, pa-secret-secret, may mga pa-holding-holding hands kayo ha. May mga pa-holding-holding hands kayo habang nasa kotse-kotse. Ate Maylene, Diyos mio. Ay, tapos, tapos. Sa pagbaba namin dito, naglakas, tara, sama na ako. Talaga, sama ka sa bahay. Oo, <laughs> tara, sama na ako. Loko-loko ka. eh, paano kung ano, Uy, ka business talaga. Oo, paano, paano? Talagang inuusisa ni ka business ko. Pa, paano nangyari? Teka nga. Yung ba, uh, eh, pa, paano nangyari nakakiss siya sa'yo? Eh? Oo, oh, yun. Grabe si ka business. Eh. inuusisa talaga niya. Oh. Yun, naka first base pala. Si Ate Ming, guys, sabi niya. Oo. Eh, ko. Eh sa ating... Oy, naku, naku, naku, ate Mingay, ikaw pala ang salarin. Ikaw pala ang salarin. Mingay, bigli akong tinulat. May abay na sa akin si Kuya ko. Ah, ganun? Opo, no. Ay, grabe, yung pala yung tinulak pala. Kaya naka first base. Grabe naman, Diyos me, marimar. Ayan, buti na lang, tinulak na ate Mingay, naka first base. Tapos <laughs> dyan, ah, dito. Tapos dyan, sabi, sabi sa, o sige na, goodbye, kiss na yan. Wala, ibig sabihin nakadalawa. Ay, Diyos ko. Grabe ka, Kuya Bong, ha? Malupit ka pala. O, nakadalawa pala sa Kuya Bong ng case. Yan ay hindi natin alam, mga kapatid, ha? Mga ginigiliw natin, mga kapatid ng mga ka-business at mga ka-papi dyan. Hindi natin alam yun, ha? Kung hindi, ah... Uh, binulgar at uh, na-rebel. Oo, ni Ate Maylene. oh yun pala yung nangyari. So, ibig sabihin nakadalawa pala pagkalimbawang paglabas ng manok ko. Texas niya yun. Ay, paglabas. Siyempre, iba na tahid nun. Oo, patapata na yun. Kumbaga sa ano, iba na kartada ng tahid nun. Siyempre, Ate Maylene, ah, Tingnan mo si Ate May lumipag, ganun-ganun ba? Hmm? Tapos yung mata niya, pag ganun-ganun, no? parang excited na excited talaga siya. Uh, kung iyong mararapatin, uh, pwede ba kami nga pumasyal dito sa iyo? Oh, wow! <laughs> Papasyal na. Ano yun na uh, ka-business? Mamamanhi ka na talaga. <laughs> At mamas pagkatapos pumasyal dito, pumasyal kayo ni Kuya Pong na kayong dalawa lang. Oh. Mamamasyal silang dalawa lang ni Kuya Bong. Nako ka, business. Oo. Uh, very exciting. Very exciting ang mga pangyayari na yun. Siyempre si Kuya Bong, di ba? Kasi oo, uh, pag, pag, ah, pagkatapos niya doon, okay na siya. Naway, hindi na siya umiinom ano. So very exciting yun. Kasi yun ang maaaring first time na mangyayari kay Kuya Bong. Wow! Kung siya isibong, sasagutin mo? Why not? Alam mo why not? Nag-aantay lang pala siya. May damdamin din itong si Ate Maylin kay Bong. Oh, why not? Why not coconut? Oo. Basta okay na po siya. Basta okay. na. Magbago na talaga siya. Pag-pray natin, Ate Opo, Maylin. ano. Mga kabisnes, ah, pag-pray natin si Kuya Bong, ayan, may nag-aantay pala sa Ayun. Oo. So, dapat, ah, yan, tulad yun ang sinabi ni Ka Business, ipag, idalangin natin. At least may nag-aantay ngayon kay Kuya Bong na isang pag-asa. Isang ah, Isang liwanag, ika nga para kay Kuya Bok. Kanyang isang hati may Uy, pagaling ka. Nahandang yakapin, ano, tanggapin si Kuya Bong sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Yes, totoo. Sa totoo yun. So, hindi natin inaasahan nun yun. Uh, at least, uh, yung tinatawag na acceptance. Uh, grabe, pasensya na kayo, ang ingay ng asa. Bila ng kanyang sitwasyon, bibihira yung ganun tao, mga kabisnes. Saludo kami sa iyo. Mabait si Kuya Bong. Mabait siya, yun lang, yung sa alak pag nawala yun, natanggal yun. Ano na siya eh, Well, pag nakalabas naman yun at ah, okay na, maaaring uh, ah, going straight na yan si Kuya Bong. Maaaring, uh, ah, kasi katulad yan ang sinasabi natin, kung ano yung nangyari kay Buknoy sa ngayon, ay eh, ganun yung maging larawan ni Kuya Bong. Depende sa act- acceptance, no? Uh, pero, tingin ko, ako positive ako na maayos na ang buhay ni Kuya Bong paglabas niya doon. Sana mawala yung mabago, mabago kabang-abang at napakagandang magiging kinabukasan ni Kuya Bong at ni Ate Maylin. Yeah. It, eh, eh, ito mga kaibigan, very sure ito kung sakaling ano. Uh, ah, Siyempre, andiyan naman sila ka-business at uh, tulad nga sinabi nung ni ka-business ay uh, uh, nakahanda na yung kabuhayan showcase ni Kuya Bong, yung babuyan. Ano. At uh, dito, kung sakali man ay magiging maganda para kay Kuya Bong kung meron siyang katuwang na magaling din ibig sabihin, hinubog din ng panahon para sa kahirapan. Kasi kung meron taong ganito, at least uh, ma magiging ano sila, pangangalagaan. I'm very sure pangangalagaan nila na maayos. Ang anumang kabuhayan, mayroon sila. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos pagdating ng araw. Mm. Bago tayo ng tulungin. Eh. So yun na. Eh, dito mga kaibigan, tingnan natin. <laughs> Nagaling ka. <laughs> wow, pagaling ka. <laughs> Nako po, may kasunod. Love you, Bong. Yun, grabe. Kinilig na ba? Pinilig ba kayo dyan, mga kaibigan? Miss you. Oh. Miss ka na niya, Kuya Bong. I love you daw. Parang iniibig ako. Ayan mga kaibigan, kung isa ka sa kinilig eh, sa kwentong ito, grabe. Pakicomment down below naman po kung ano po ang inyong damdamin. Good vibes lang po tayo muna ngayong umagang ito mga kaibigan sapagkat uh, nakakatuwa at uh, alam natin na sa pagbabalik uh, ni Kuya Bong ay may isang umagang na ah, nag-aantay sa kanya patungo sa isang pagbabago. Ayan, may kalab shoutout po mga kaibigan sa ating mga followers dyan at uh, syempre atin pong uh, babatiin ang atin pong mga member ng ating channel. Ano po? Sila po yung mga nagpindot ng join button. Ayan. Miguel Love um, shout out to Sis Pandy, ayan, De La Torre Vlogs, uh, the Sistep Siblings, uh, Siblings rather. Ayan, Michael at uh, TV Vlog, Norman Dap De Leon, Ken Celisti, Tripola uh, Mutu Vlog, uh, Aruba Nuli TV, and Missing uh, Kids Vlog. Ganun din po mga kaibigan ay ating pong binabati ang ating Team Ayuda Revive, uh, Team Burnable, and uh, belated happy birthday to Books uh, MB Survivor, ang ating pong Team Pima, at syempre ang ating pong uh, uh, Team Budol, ano po, uh, mega mega love shout out dyan. At shout out nga pala po sa ating mga ginigiliw ng mga kapatid ng mga kabisnet at kapapi. Uh, ah, maraming maraming salamat po sa muli po mga kaibigan. Sana po ay ibigay na po natin ang suporta para kay Papa Dils. Uh, kunting kimpot na lang para sa kanyang silver button. Ganun din po naman kay kabisnes para naman sa kanyang road to 1 million subscribers. Maraming maraming salamat God bless po si Taong Gala kung naibigan ninyo ang isang reaction video ito. Uh, pampagod vibes lang sa umaga. Naway, pindutin nyo rin ang subscribe button para naman makita pa ninyo ang ilan pa natin ng mga reaction video. Hanggang sa muli, God bless